hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर इंसर्ट कराया आप सीरियल नंबर इंसर्ट कराना तो बहुत आसान है आपको कुछ नहीं करना इसको मैं हटा देता हूँ और फिर मैं आपको सीरियल नंबर इंसर्ट करा के दिखाता हूँ यहाँ पर लिखिए वन यहाँ पर लिखिए टू दोनों को सिलेक्शन में लीजिए ठीक है और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए तो ये serial number sequence wise insert हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें से कोई एक रो डिलीट हो जाए देखिए एक रो को डिलीट किया तो यहाँ वन के बाद डायरेक्टली थ्री आ जाता है टू तो गायब ही हो जाता है तो ये सीक्वेंस ना डिस्टर्ब हो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्मूला मैंने पहले भी यूज़ करके बताया है आपको एक्सेल में इसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इफ़ का है तो इफ़ लगाइए और इफ लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए सी को इज इक्वल टू का निशान लगाइए यहां पर डबल कोट्स ओपन कीजिए फिर क्लोज कीजिए गैप दे करके फिर कॉमा दीजिए फिर डबल कोट्स को ओपन कीजिए फिर क्लोज कीजिए क्लोज करने के बाद कॉमा देना है कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहां पर मैक्स का फार्मूला लगाना है ये कुछ इस तरीके से मैक्स का फार्मूला लगेगा और मैक्स का फार्मूला लगाने के बाद यहां पर आपको देना है A1 क्या देना है A1 कुछ इस तरीके से A1 दे दीजिए F4 दबा के फ्रिज कीजिए इसको फिर यहां पर कोलन लगाइए फिर A1 दे दीजिए कुछ इस तरीके से ठीक है A1 देने के बाद आपको क्या करना है यहां पे दे देना है प्लस वन तो बस प्लस वन दे दीजिए और एंटर कर दीजिए तो ये देखेंगे कि यहां पर एक नंबर इंसर्ट हो गया है और यहां पर अगर मैं इसको ड्रैग करवाता हूं तो ये दो तीन चार पांच इस तरीके से इंसर्ट होता चला जाएगा ठीक है अब अगर मैं यहां से एक रो डिलीट कर देता हूं देखिएगा एक रो डिलीट करूंगा अगर मान लीजिए कि ये रो मैंने डिलीट कर दिया ये देखिए यहां से डिलीट करता हूं तो यहां पर ये देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि यहां पे दो हट गया है दो के बाद तीन जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दो तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है देखिए ना ये जो है ये हिस्सा देखिए इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ तो देखिए ना वन के बाद टू दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये टू दिखाई पड़ रहा है ठीक है सीक्वेंस आपका नहीं चेंज हुआ अगर मैं फोर नंबर रो को डिलीट कर देता हूं तो ये देखिए अभी भी सीक्वेंस इसका बरकरार है लेकिन यहां पर देखिए वन थ्री फाइव आ गया तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप सीक्वेंस को बरकरार रखना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग